A sad u studiju pozdravljam Mirka Filipovića, našeg legendarnog borca, dva tjedna nakon nastavka velikog pobjedničkog niza. Mirko, dobrodošli. Niste mogli doći odmah u studio, dobrodošli sada. Pa što sad slijedi nakon, eh, evo, deset pobjeda za redom? Uzvratili ste i Nelsonu. Što sad? Jesam. Sad slijedi mirovina neizbježna. Ja sam neću raspakat sad, <laughs> ovaj, ali to je to. Ja tu imam pitanja o Fjodoru, Čiku Kongu, Frenku Miru. Ništa od toga nikad se dogoditi neće. Ja sam imao problema sa vratom. Jako me bolio vrat u zadnja dva, tri mjeseca. Ovaj. To sam primijetio kad sam vozio na rikverce, ali zagrlim sjedalo, gledam, čim pogledam iza sebe, neki desetak sekundi hvata me nesestica. Ovaj. Ja sam išao na magnetsku rezonancu, magnet vrata napravio, kolor dople, sve je bilo ok, sve je ispravno bilo. Ja sam u ponedjeljak prošli trening jedan došao napraviti. upust, s tim bolovima u vratu, me stvarno bolo i smetalo, mislim da to tako mora biti. Ja sam zarotirao glavu deset puta jednu stranu, deset puta u drugu i nakon toga sam pao nesest. Imao sam moždani udar, krvarenje u mozak i sreća moja pa su me hitno u bolnicu odvezli. Ovaj, ja sam bio tamo, ja sam danas izašao iz bolnice i zato sam htio doći ovdje i reći da se ne polače neke, cijela bolnica to zna, to će procuriti par, dan, dva priča ovaj, i nema to smisla. Ovaj, ja sam, zato sam želio doći da ljudi vide da sam ja zdrav, nije me iskrivilo, nije me izbacilo, nije mi odrezala ruka, noga, imao sam nevjerovatnu sreću u nesreći. Ovaj, ta krv je mogla, taj izljev je mogao otići lijevo, lijevo mogao otići desno. Ja sam imao disekciju, kako oni to zovu, vratebralne eh, te vene, disekcija, odnosno raslojila se, napukla je ta žila. Imao sam izljev od mehaničkog podržaja. To nema veze nikakve s borbama ni s tim. Jednostavno, vrat je bio preopterećen kroz 30 godina treninga, ovaj, pogotovo ovim pripremama. Napravio sam te nagle pokret i ja sad moram doslovce boriti za život. Od borbe više nema šanse. Borb, nikad u ringu više neću ući. Ja ne smijem dobiti ni, blaži udarac, to je prva stvar. Treninzi, to je vaš način života? Sljedeća, sljedeća tri mjeseca ne smijem ništa trenirati, samo mogu lagane, lagane šetnje, to je sve što mogu raditi. Jer koji god oblik treninga radim, da radim sklekove, trčanje, da potičem na bicikli, to mi povećava tlak a tlak djeluje na stjenke tih žila, ovaj, mogu doći do novog krvarenja, a drugi moždani bi možda bio smrtonosan. Jel? Letalan ili u boljoj, u boljoj varijanti bi bio smrtonosan, u onoj goroj varijanti, barem ja tako smatram, da me oduzme ruke, noge, da me iskrivi, da nisam svjestan okoline svoje, to je onda bolje da, bolje da me nema, da mi se to dogodi. Pogotovo za mene koji je naučio trenirati, ja ću da biti discipliniran, dobio sam medikamente, lijekove koje moram tri mjeseca uzimat sad, lagane, lagane šetnje i ali od borbi više nikad u ringu ući neću, nikad više neću dozvoliti da me neko udari, niti smijem sparijati lagano ništa. Znači mogu dizati tegove kad, se to, kad to rana ta zaraste, odnosno kad se vena ta ovaj, zaraste, kad krvarenje, krvarenje je stalo, ali to se mora, moram kontrolni magnet napraviti za tri mjeseca, ovaj, nakon toga ću ja trenirati dalje, boks na vreći, sve raditi, samo bez, bez kontakta s partnerima ne, ne smijem, i ne smijem, preveliki rizik bio da dobijem bilo kakav udac u glavu. A što tiče borbi, to je definitivno završeno jer to bi me moglo koštati glave. Znači, borbi više nema. Ja sam rekao da ću jednom doći i reći da, je kraj, evo, nažalost to je tako ispalo. Ovaj, da, na način na koji to niko, da. niko nije htio, niko nije želio, niko nije čekivo. Prognoza dalje, e, moći ćete ipak e, uz neke terapije, način života, normalni dalje nastaviti. Što pa- je prognoza liječnička? Pa neću nastaviti, šta ću? Nastaviti normalnim životom. Da, da, da, Ja ću, sad je plan je da e, tri mjeseca uzimam te lijekove i bez ikakvih treninga. I da se to, da to potpuno zaraste, zacijeli ta rana, ta vena, da nema više krvarenja, da, da smanjim mogućnost na nulu i nakon toga ću ja nastaviti normalno svoje, svoje treninge. Jel? Ali niti moram izbaciti potpuno bilo kakav fizički kontakt, znači nikakve udarce u glavu, jer to svaki od njih može biti, ne mora značiti ali ogroman rizik da se ponovi drugi, a onda, onda se zna šta je drugi možda. Je bilo ili znakova takve stvari prije borbe s Nelsonom? Ne, ne. Vrat me bolio zadnja dva mjeseca. Ja sam se čak par puta kad okrenem, evo, neće meni sad ništa biti, ja okrenem ovdje u ovu stranu desetak sekundi, zacrne mi se pred očima. Ja sam to dečkima rekao, oni su, pa možda utvaram, ja sam sebi isto ne mislio da ja to utvaram. Kao otišao sam na, magnet, magnet vratne kralježnice, nalaz čist. Odem na, na kolor Doppler da mi pregleda, nisam ja ništa prepustio slučaju. Sve uredno bilo, ništa, ništa nije pokazalo. Ovaj, još i u nedjelju vozim u Vinkovcima sam bio i na Riklet sam morao voziti neki 50 metara i morao sam stati dva puta. E, zaljulja me. Jednostavno me ta vena bola. Ja sam, ja sam došao tamo, ja sam baš agresivno vrtio glavu u krug deset puta, jednu deset puta u drugu. Zateturo sam, naslonio sam na zid i pljasio nečest. Ja e, ovi dečki moji oko mene skočili, smiju se i ovo kaže kako se to izveo. Oni mi se sad, sad zafrkam. Onda su skužili ako ne znam, 5-6 sekundi, 10 da je to, ja sam počeo stenjati, vrištati, mislim, nisam bio pri sebi. Ovaj, digli mi noge u zrak, mislim, ležao jesam, okrenuli me na bok i odmah su me u bolnicu odvezli. Evo, mogu samo zahvaliti osoblju bolnice u Dubravi, doktoru Primorcu koji je to, koji me odmah, tamo stavio u svoj auto, odvezo ovaj, da smo to tako brzo reagirali. Jer problem je u tome što velika većina ljudi, kad se tako nešto dogodi, to pripiše, ne znam, ne znam čemu. Stari ljudi koji jednostavno ne žele ići u bolnicu, više, možda eh, dan slabosti, eh, južina, glavobolja, nije mu dobro, jer sam ja u ponedjeljak već navečer bio ok. Meni se vrtilo cijeli dan, jedan sam hodom, pomogli su mi, nisam se mogli popeti ni po stepenicama nakon toga. A sam znači bio dobar i velika većina ljudi to prehoda i ne uzima medikamente i nakon toga, ne znam, prođe, ne znam, dva tjedna, tri, pet ili mjesec, i dođe do drugog i onda dolazi do oduzimanja tijela i svega krvarenja i evo. Mirko, šokirali ste me, bacam sad svoja pitanja sa strane. Hvala vam zaista na svemu i žao mi je što je ovako završila karijera. Želim vam zaista lijep nastavak života i stvarno hvala na svemu što Hvala, ja sam morao to doći reći ovdje, htio sam se osobno pojaviti ljudi, ili da sam to napisao, i mislila sam u nekom, ovo, ovaj, ja sam ok, meni je ništa, nema na meni nikakvih posljedica. Nadam se će tako i ostati, ja ću biti discipliniran s tom terapijom. Borbe više nikad neću ići, ne, smije dobiti više nijedan udarac u glavu. To je prvo što mi liječnik rekao i to je njih pet došlo ponoviti jer znaju kakav sam ja uporan i da meni nikad, ali sam to shvatio stvarno najozbiljnije. Ja se mogu kockati sa koljenom i sa leđima i sa ovim, ali kad je mozak u pitanju, ovaj, to nije za afikaciju. Mirko, puno hvala na dolazku u Dnevnik Novi TV. Hvala vama. Puno sreće. Hvala vam lijepa.